لدينا رينا أخرى هنا لقد قتلتها في الحرب وسأقتلها مجددا هناك احذروا هنا زرعت السبايك إلغاء تم إطلاق السكين آخر لاعب باق تمت إعاقة العدو سايفر المعادي يعرف الكثير الجميع إعادة التلقيم Hicieron el shampoo. broken. تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك سج تذكري أنك لا تستطيعين إنقاذ الجميع سننقذ من نقص حجب الرؤية الأعداء في بي الوداع سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد Вайхири. من الخمسة نجاح ساحق لأجلك لا تتراجعوا أبدا أحتاج لسلاح شكرا Don't don't close, switch Don't close. masz. Assassins hold position. Don't go. سقطت السبايك في A. السبايك في A. آخر لاعب باق. أعرف أين أنتم تحديداً. تبقى عدو واحد. تبقت 30 ثانية. اشربوا بعض الماء وأعيدوا تلقيم أسلحتكم واستعدوا للعودة إلى المعركة قلب البصر عدد من الأعداء في إيه؟ أعيد تلقيم ابتعدوا عن طريقي استعدوا لنيران الجحيم ثلاثون ثانية يو جيمس بوند تبقت عشر ثوان شبيه أداء رائع عدوا لقتال الروبوتات يمكن لقنابل الدخانية أن تحجب رؤية العدو سنتحرك لاجلك يا أختي سقطت السبايك في A رصدت السبايك في A رصد عدو في A Go B روتيت الآن هنا ويت ويت روبوت تبقت 30 ثانية سقطت السبايك في اي جو جو جو شفت تبقت عشر ثوان أعيد التلقيم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 Atlantik. Anna, der Ufibi. تليبورت تليبورت تبقى ايه, إيه. عدو ايه. واحد لن تضيع لا تخطئوا فهم ابتسامتي فأنا آخذ الأمر بجدية قصد هدف في بي هناك عدو واحد هناك قد انفجر لكن لم تنفجر السبايك ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ تصل السلاح وفقوا بالعدل آخر لاعب باق Just save. Just save op operator. Don't go. الجن بخين بخين بخين اوه ماي جاد جاري تفعيل طور القتل هذه دعابة فطور القتل مفعل دائما سقطت السبايك تي بي تبقى عدو واحد لم يكن أيوة. تذكروا ضرورة التواصل معا أثناء القتال فالتواصل سيؤمن لنا الفوز IQB. Behind, behind, behind. Wait, it's rotate, rotate, rotate. Go, go, go. Go A, go A, guys, fast. عدو في A. زرعت مفوعات. Left, left, Reina, left. Yes, yes. Yes, yes, yes, yes, آخر لاعب باق آخر جولة قبل التبديل اشحنوا كل ما لديكم فلن نعود إلى هنا مجددا استعدوا لنيران الجحيم افتحوا أبواب السماء الله خبه تبقت ثلاثون ثانية وزن هدف في يدي تليبورت تبقى عدو واحد هنا سقطت السبايك في بي تبقت عشر ثوان أهذا أفضل من لديهم؟ تبديل الجبهات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن الاعداد سأنشر الدخان حجب الرؤية القدرة الخارقة ليست جاهزة الوداع أعيد التلقيم آخر لاعب باق أه، إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها إنهم تحت تأثير الإعاقة عدو في أي هنا القدرة الخارقة ليست جاهزة سلب البصر آخر لاعب باقي. سقطت السبايك في A ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ شيف شيف شيف جايز شيفت بليز شيف جو جو جو سيف مي سيف جو شيفت شيفت شيفت rotate. Go rotate. Go rotate. Teleport. Go. Go. Go fast. Fast. Teleport. Go fast. سلب البصر Planted. second. Bitch. هذه الأسلحة جيدة لكني سأجلب أسلحتي معي مع كامل احترامي انتشار الدخان نتيجة مرضية هنا علي Давай, ставь бомбу. سقطت السبايك في اي السبايك معي ازرعوا السبايك ازرعوا السبايك تبقت ثلاثون ثانية باق معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم وحظ قومي الجحيم سرعت السبايك أعيد التلقيم إنهم تحت تأثير الإعاقة حجب الرؤية تبقى عدو واحد أطلقوا النار على الأشرار ما رأيكم بهذه الخطة؟ لسبايك في بي تم استعادة سبايك أعرف أين أنتم تحديداً تبقى عدو واحد تم إطلاق السكين تم إعاقة العدو نحن فالورانت نحن مقاتلون سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان يحاول التغلب علي أعيد التلقيم أعيد التلقيم مصيرهم أعيد التلقيم блядь, алло. Ты сдох. تبقى عدو واحد عدو في منطقة تولد المدافعين كان أداء مثيرا للشفقة تجنبوا التعرض للإصابة فمن الصعب استبدال العقول البشرية سأشتري من أجلك على حسابي ازرعوا السبايك عدو واحد جار طلب إعادة الضبط اليدوية أحتاج لإعادة تمت استعادة الأنظمة الرئيسية سلب البصر حياتهم عديمة الجدوى تماماً من الأفضل منحها لي سبايك في اي استعدوا لنيران الجحيم آخر لاعب باقي رصاصة واحدة لكل خصم ستكون كافية صحيح؟ سقطت لسبايك في بي تبقى عدو واحد نقطة الفوز أظن أن الأمر قد طال بما يكفي ما المطلوب؟ مرحبا سأمنعهم من إثارة الفوضى آسفة سقطت السبايك في A طريقي آخر لاعب باق انتهيت تبقت ثلاثون ثانية هو البطل أبرياء أكفاء تبديل الجبهات الوقت الإضافي أعرف أن البشر يصابون بالتعب يقتل الجميع عدد الشحنات شكرا تبديل الجبهات نقطة الفوز بون شانس يا أصدقائي سلب البصر حجب الرؤية أحتاج علاجاً عدو لسبايك لأجل الجبهات الوقت الإضافي إنها سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعه هناك احذروا هنا حجب الرؤية واحد هنا البصر يحتاج علاجا استعدوا لنيران الجحيم لا أموت بهذه السهولة تبديل الجبهات نقطة الفوز أقف إلى جانبكم 度温暖。 هذا في الاعتذار لكنه فاز المهاجمون